никогда не говорила, но терпения больше нет. Ах, кому я подарила столько самых лучших лет? У других мужья как люди, и намек лишь только дай. И в тот час обновка будет, да сказать мне не перебивай, не перебивай меня, не перебивай. Я себя время, чтоб сходить своим друзьям. Ты готов был со всеми, лишь со мною быть нельзя. Да меня ты вечно занят, надоело так и знай. И живи теперь с друзьями, дай сказать мне не перебивай, не перебивай меня, не перебивай. Да и я же так тебя люблю и никогда не променяю на друзей и на родню. Но ну, ты сказай хотя бы слово ненаглядная моя, и ты такого же второго, как бы Кандошка. 结束。